Dupodajka z wybujałym ego, ruska flądra, bez talencie dający dupy. Szybko się wybiła, może jako tirówę zaczynała. Won tam, skąd przyszłaś. To boli. Brak biustu, krótkie nogi, krzywa postawa. Wygląda jak mop do podłogi. A ja mam takie. Każdy ma swój ryj. Hate stop.